Hello my lovely friends on the internet. Siz English Club us kanaldasiz. Sizlar bilan Shohrux AK kamerada birinchi marta yuzma-yuz. Xo'p, bugun sizlar bilan qisqacha bir mavzu borasida suhbatlashmoqchiman. Bu mavzu ingliz tilini mustaqil ravishda internetdan o'rganish borasida. Aniqroq qilib aytganda, siz o'rganayotgan materiallaringizdan qanday qilib maksimal darajada foyda olib qolish borasida. Xo'p, buni sizlarga 3 ta qoida yoki 3 ta yo'l orqali tushuntirib va o'sha 3 ta e, yo'lni maslahat sifatida e, tushuntirib beraman. Bular repeat, involve, notebook. Mana shu 3 ta e, yo'l orqali siz o'rganayotgan narsalaringizdan maksimal darajada foyda olib qolishingiz mumkin. Bularni hozir tushuntirib beraman. Xo'p, plus qisqacha o'zim haqimda ham gapirib bermoqchiman, chunki hozirgacha mana shu english club o'z kanalini yuritib kelar ekanman biror marta ham lekin o'zim haqimda gapirmaganman birorta video darsligimda o'zimni ko'rsatmaganman mana e, mana shu videoda qisqacha men haqimda bilib olishingiz mumkin Xo'p, avval qisqacha o'zim haqimda gapirib bersam men ismim shohrux namangan viloyatida tug'ilganman hozirda koreyada inha universitetida bitiruvchi talaba bo'lib o'qiyman mana shu english club uz kanalini shuncha vaqtdan beri yuritib kelaman va bu narsa menga boshqacha feeling ya'ni boshqacha his beradi bu kanalni yuritish chunki men o'zimga yoqqan o'zim xohlagan narsani qilyapman va bu narsa boshqalarga ham foydasi tegyapti ho'p bundan juda yam xursandman mana shu borasida sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman ya'ni hozirgacha qo'llab quvvatlab kelganingiz uchun kommentariyalaringizni har doim o'qib boraman manimcha o'zim haqimda mana shu yetarlik agar sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa men haqimdami yoki ingliz tilini o'rganish borasidami sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyada albatta yozib qoldiring men ularga albatta javob beraman ho'p endi ingliz tilini o'rganayotganingizda o'sha internetdan olayotgan materiallaringizdan qanday qilib maksimal darajada foyda olish haqida suhbatlashsak birinchisi repeat dedim repeat bu bilan nima demoqchiman aytmoqchimanki repeat takrorlang repeat ma'nosini bilasiz takrorlamoq e, qaytarmoq degani siz ko'rayotgan ho'p aytaylik bitta video darslik ko'ryapsiz ana shu video darslikda siz shunchaki ko'rmang balki e, video darslikda o'rgatayotgan odam orqasidan qaytaring e, misol uchun bitta gapni o'qidi i like football siz shunchaki buni ko'rib o'tib ketmasdan balki i like football deb siz ham orqasidan qaytaring talaffuzingizni talaffuzini oshirishga harakat qiling chiqarishga harakat qiling boshida albatta o'xshamaydi lekin sekin sekin rivojlanib borishingiz rivojlantirib borishingiz mumkin bu albatta asta asta bo'ladi siz birdaniga qayerdandir mo'jiza kelib talaffuzingizni perfect ya'ni mukammal darajada qilib olishingiz bu mumkin emas shuning uchun har doim ozgina kichik qadamlardan boshlanadi bu bitta taraflama yordam bo'lsa ikkinchisidan sizni eslab qolishingizga juda yam katta yordam bo'ladi ya'ni э, siz ko'rayotgan paytingizda faqatgina ko'z xotirangiz ishtirok etayotgan bo'lsa bu yerda endi gapirgan paytingizda sizni tilingiz og'zingizdagi mushaklaringiz ham e, bu yerdagi mana shu siz eslab qolishingizga ikkinchi e, ya'ni ma'lumot kelayotgan ikkinchi ariqcha shlang bo'lishi mumkin e, eslab qolishingizga yanada qo'shadi bu yerda nafaqat ko'z xotirasi balki mana bu og'iz tildagi Э, muskullarni xotirasi ham ishtirok etyapti mana shu bilan siz ikki uch barobarga oshirishingiz mumkin eslab qolishingizni ho'p demak e, repeat shuni eslab qoling qaytaring orqasidan qaytarishingiz kerak pronunciation uchun va eslab qolishingizni oshirishingiz uchun ho'p ikkinchi qoida yoki ikkinchi yo'l bu involve involve bu bilan nima demoqchiman involve yoki engage deyishingiz mumkin ishtirok eting qo'shiling ya'ni e, aktiv ravishda o'rganing e, ko'ryapsiz misol uchun o'sha video darslik ko'ryapsizda video darslikda sizdan misol uchun birorta savol berdi inglizcha grammatik qoida savol berdi misol uchun men aytaylik ko'pincha darslarimda video darsligimda savol beraman sizga sizdan savol so'raldi mana shu paytda savolni ko'rdingizda javobi e, savolni aytaman misol uchun i go to deb turib school mana bu joyda nimadir so'z tashlab ketdim i go to school shu yerda nima qo'yish e, sizdan so'rayapman mana bu joyda qoldirilgan so'zni e, kommentariyada yozib qoldiring misol uchun shunaqa deb so'radim sizdan siz shu yerda javobini bilasiz va e, javobini shunaqa ko'rdingizda i go to the school o'tib ketdingiz videoni ko'rib davomini ko'rib o'tib ketdingiz endi siz bu yerda yana e, passiv ravishda shunchaki mana bu xayolingizda o'ylab ketyapsiz bu narsa faqat bir taraflama beradi sizga endi bu yerda siz agar yozib qoldirsangiz komment e, misol uchun kommentariyada yozishni so'radimi kommentariyada yozib qoldirsangiz bu yerda sizni mushaklaringizni xotirasi ham ishtirok etyapti e, va eslab qolishingizni yana ikki barobarga oshiryapsiz o'ylab nima yozayotganingizni o'ylab yozyapsiz ham so'zni yozilishini eslab qolyapsiz bu yerda kommentariyga yozishingiz mumkin endi bu yerda kommentariyaga yozish yozish haqi yozishni misol qilib ko'rsatayotganimni sababi ko'pchilik mustaqil o'rganuvchilar o'sha uyda o'tirib daftar tutib yozishga vaqti bo'lmasligi mumkin mana shuni hisobga olib aytyapman kommentariy juda yam oddiy joy komment yozadigan joy qisqacha shunday yozib ketasiz tamom xohlasangiz daftarga yozishingiz mumkin ya'ni daftarga o'sha berilgan savolni nafaqat videoda balki birorta blog o'qiyapsiz o'sha blogda e, qanaqadir bitta grammatik qoidani tushuntirilgan oxirida bir nechta savollar berilgan o'sha savollarni ko'zingiz bilan faqat javobi bu bu bu bu deb ketmasdan bu yoqqa balki kerak bo'lsa gapi bilan to'liq yozib qolsangiz shunda e, demak sizga foydasi juda ko'proq bo'ladi Xo'p, demak, ikkinchisi bu involve. Shuni eslab qoling. Xo'p, uchinchisi notebook. Nima demoqchiman bilan? Kichik yon daftarcha tuting. Bu narsa juda ham muhim. albatta ko'pchiligingiz aytishingiz mumkin men daftarga yozib o'tirishga vaqtim yo'q deb buni juda ham yaxshi tushunaman lekin siz bu yerda bir narsani tushuningki o'sha kommentariyaga yoki savol berilganda yozib qoldirish haqida aytdim xuddi o'sha yerdagi gap bu ham ya'ni yozib qoldirganingizda eslab qolish ehtimolingiz juda ham katta bo'ladi shuning uchun bitta kichik daftar tutib video ko'rayotgan paytingizda chiqqan foydali o'zingizga qiziq va muhim deb bilgan so'z iboralar grammatik qoida strukturalar chiqsa shularni qisqacha yozib keting misol uchun metroda avtobusda yoki taksida ko'chada ketayotgan paytingizda kimdir kutayotganingizda shu paytlarda o'sha kichik yon daftarchangizni ochasizda ko'rib aytaylik bir bir takrorlab turishingiz mumkin mana shu narsa juda ham foydali bo'ladi men hali ham ingliz tilini mana hozir ham o'rganaman hozir ham o'zim ustimda ishlayman kitoblar o'qisam kinolar ko'rganimda e, o'zim bilmagan qandaydir zo'r so'zlar chiqib qoladi iboralar chiqadi shunda albatta men yozib qo'yaman shu narsani Э, va yon daftarchamni ko'pincha o'zimni yonimda olib yuraman metroda yurgan paytimda bir bir qarab turaman bu narsa menga hali ham e, nima deydi ingliz tilimni oshirishimda yordam berib keladi ho'p manimcha mana shu hammasi yetarli deb o'ylayman o'zi qisqacha degandim ko'p ham bo'lib ketdi video agar o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyada albatta yozib qoldiring men ularga javob beraman keyingi video darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling